उतरा जाओ बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए खाटू नरेश की ये बना बोलिए हारे के सहारे की बोलिए श्याम प्यारे की प्रेमियों बहुत से लोगों को बहुत कुछ आशा है बाबा से श्याम जो बाबा पर विश्वास करते हैं उनके विश्वास की लाज रखता है लेकिन फिर भी कोई भी संकट आता है तो मन घबराता है और आज किसी कोई बाबा का प्रेमी घोर संकट में हो और हमारी यात्रा का मकसद यही है कि जो भी आपका प्रेमी हो जिस पर भी संकट आए उसकी अर्जी आपके दरबार में लगे और उसका काम बने पता नहीं कब किस पर नज़र पड़ जाए आइए मझधार फंसे इस पार लगा जाओ मझधार फंसे नैया इस पार लगा से पार लगा जाओ अगर आप चाहते हैं कि हर शाम प्रेमी खुश रहे हर शाम प्रेमी का हर संकट टल जाए तो सारे मिलकर मिलकर बोलेंगे मझधार फसे नहीं पास बाबा आप जैसा दयालु कलयुग में कोई नहीं सिर्फ सिर झुकाने से बड़े से बड़े गुनाह माफ कर देते हो इसलिए आपके भगत आपके दरबार में इतना ही कहने आए हैं बाबा सरूस्या कैया सावरा टबरिया से कैया सावरा तेरे भरोसे हाँ की अगाड़ी रुक क्या कैया सावरा कोई हाथ पकड़ेगा नहीं दुनिया में रिश्तेदार लेकिन अगर कोई काम आ गया तो सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट देगा इसका हाथ मैंने पकड़ा था आज मेरी बदौलत ये खड़ा है काम चला रहा जितनी स्पीड से चला रहा उतनी ताकत से जोड़ बोलिए लखदा तार की नहीं ऐसा लगता है कि आप लोग तभी जयकार बोलोगे जब सिर पर पड़ती है ऐसा नहीं होना चाहिए बोल खाटू नरेश की एक बाबा का प्रेमी जिसका सब कुछ लुट गया बिल्कुल खाली हाथ आंखों में दो आंसुओं की बूंद लेकर दरबार में पहुंच गया और दोनों भुजाओं को आसमान की तरफ करके आंखें बंद करके और दो बूंद लुढ़क गई मुंह से कुछ नहीं कहा लेकिन अंतरात्मा ने कहा टूटा है दिल संभाल का खाटू नरेश की बोलिए हारे के आई प्रेमियों एक पुष्प बस और मेरी तरफ से भजन को दिल से गाना समझना एक एक शब्द को और जरूर गाना मालिक मारो सावरियो बन गयो मैं तो चाकरियो किसी के यहां भी नौकरी कर रहे हो आप वो तो सिर्फ नगर सेठ है लेकिन ये जगत सेठ है इस सेठ का हमेशा अपने दिल में ध्यान रहेगा कि मैं इसका चाकर हूं तो थोड़े दिनों के अंदर मैं आपको सेठ बना देगा वो नौकरी छुड़वा देगा जिस नौकरी में खाटू जाना हो तो सेठ से पूछना पड़ेगा सेठ जी जाऊं लेकिन अगर दिल से इसको सेठ मानोगे ना वो नौकरी छुड़वा देगा खुद का मालिक बना देगा और जब मर्जी आओगे तब खाटू चले जाओगे जब मर्जी आओगे तब कोई काम करने लग जाओगे बोलो कौन कौन ऐसी नौकरी करना चाहेगा मालिक बार कहती है ये इसका मकान है दुनिया कहती है इसकी गाड़ी है लेकिन सच्चाई बताऊं बाबा कहने को तो है सब कुछ हमारा कहने को तो है सब कुछ हमारा मगर सच है ये है सब कुछ तुम्हारा मगर सच है ये सब कुछ तुम्हारा मेरे दिल में तेरी हमने जो बाबा का स्वागत किया उसके एवज में श्री श्याम कला भवन कुछ भी नहीं कर सकता शब्द नहीं हमारे पास लेकिन आपके भावों को नमन करते हैं और मैं निवेदन करता हूं कृपा शंकर जी से कि कृपया वो एक बार दरबार में पधारे बम्बई से चलकर आए कि मुझे बाबा की सेवा में बाबा के रास्ते में बाबा का स्वागत करना है बम्बई से चलकर और यहाँ पर मैं एक निवेदन और करूंगा हमारे बीच अहमदाबाद से भी नितिन भैया आज दिन का पड़ाव था पूरी व्यवस्था इन्होंने अपने भाइयों के साथ अलवर से आकर और ये खुद अहमदाबाद से पति पत्नी आकर जिन्होंने व्यवस्था की पहले मैं कृपा शंकर जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो एक बार दरबार में पधारें और बाबा का प्रतीक चिन्ह श्री राजीव जी काबरा साल उठाकर और बाबा का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे बार जोरदार तालियां बजाइए भैया की और मैं निवेदन करूंगा नितिन भैया से कि एक बार नितिन भैया आपके दरबार में आए एक बार काबरा जी से निवेदन कि वो सौ ये सम्मान है नहीं नहीं No, frena. easily. कृपया सभी बैठे रहे आपने कीर्तन किया है बाबा की आरती करेंगे आरती बिना मत चाहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम दे दिया रिजल्ट लेकर जरूर जाइए परमादरणीय श्री पुरुषोत्तम जी जगराम का श्री श्याम कला भवन के वरिष्ठतम सदस्य खाटू धाम विराजते हैं और पैदल कलकत्ता से बाबा का निशान लेकर आ रहे हैं हजारों भक्तों की अर्जी बाबा के दरबार में लगा दी और हजारों भक्तों का काम बना आज हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ हैं अभी थोड़ी देर रुको ना बात करता हूँ भैया बैठ जाओ बैठ जाओ एक मिनट हाँ साहब हम प्यारे बोल काटू भैया इतना सम्मान मत करो सब बैठ जाओ देखो सम्मान से ज्यादा जरूरी बाबा की आरती है सब बैठ जाइए सब बैठ जाइए प्लीज सब बैठ जाइए प्लीज हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया भाई जी भैया

आप जहाँ पे हैं वहीं बैठ जाइए बोले खाटू नरेश की जय हो सब बैठ तीन बार दारी की जय बड़ा सच्चा दरबार की जय बंसी बनाने की जय हो खाटू नरेश की जय हो बोल खाटू नरेश की जय बोल श्याम प्यारे बोल हारे की सब बैठ जाइए बेटा बैठ जाओ आरती आरती करेंगे सब सारे बैठ जाओ भैया देखो सब बैठ जाइए सब बैठ जाइए हाँ सब बैठ जाओ सारे बैठ जाइए देखिए आप भी बैठ जाइए बैठ जाओ भैया बैठ जाओ palabra. चरित सिंहासन सिर पर चवर ढूरे हो बाबा सिर पर चवर बोले तन के सरिया बागो तन के सरिया बागो कुंडल सेवन पड़े ओम जय अनवांछित फल पावे ओम जय चम चम सिर शाम की दर्शन से कल्याण श्याम श्याम तो मैं रटू श्याम है जीवन प्राण श्याम भक्त जग में बड़े उनको करो प्रणाम खाटू नगर के बीच में बड़ो आपको फागुन शुक्ला मेला भरे जय जय बाबा श्याम फागुन शुक्ला द्वादशी भारी हो लक्ष्मी पति सीता सीतापति श्री राम लज्जा सबकी राखियो खाटू के बाबा श्याम पान सुपारी लायची अंदर सुगंध भर को सब भगतन की विनती दर्शन देव श्याम बहादुर प्रेम से आयु सिंह जी तब श्याम भक्त पावे सदा श्याम कृपा से मां मेरा अपना कुछ नहीं जो कुछ है सो च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव उमित पसर पसर खवदो चरणा में तो पसर पसर खवदो बाबा हर चरणा में चरणा में हो बाबा चरण